大家好，我是一名职业的健体运动员。那么今天呢，我们来，我现在还在备赛，所以我们今天来挑战一下生吃洋葱。那我自己呢，本身是一个很喜欢吃洋葱的人，然后我一般会在我的汉堡或者三明治里面都加生的洋葱，我不觉得会辣，但是我从没有试过完整的吃一个生的洋葱，所以我们今天来挑战一下。首先，我们先把这个洋葱清理干净。 OK，现在我们这里已经有了一个生的、干净的洋葱，然后，嗯，很香，很香，真的很香。我天！我们先来称一下这个洋葱它有多重。它这有碟子，还有一个秤，看看它有多少克。三百三十三克。现在我要。 来品尝一下这个了，还有点紧张，不知道这个这个能不能吃。哦。 还，还挺辣的。哦。 嗯，很香的洋葱味。我小时候幻想就是，生吃一个洋葱，自己一个人吃。 我看人家吃觉得很简单，但其实挺难的。 哦，完全没帮助。 它不是一般那种辣，它是又呛又辣，而且胃里面也很辣，感觉有点想吐。我本来以为这个很容易的，但是好难啊，真的！怎么越吃越辣？ 哦，它中间一开始吃上去很甜，但是哇，这个辣吃的我鼻涕都出来了。要是有点醋和酱油，应该会好一点。 加油！嗯，好像味道还不错。 最后一点，我感觉这中心是最辣的。 太他妈辣了！哎，我的妈，吃的头疼。哎，那别说蘸酱油，其实还挺好吃。 辣，好辣。OK，今天视频就到这儿，记得点赞加关注哦。比完赛以后，我是十月二号比赛，比完赛以后再给大家做吃的视频。